की टांग कुत्ता की टांग यार जंगल में आवाज क्यों नहीं हो रही यार कुछ जानवर की आवाज में चिड़ियों की चेक साली आवाज ही क्यों ऐसे चलते हैं आगे आकाश रुको आकाश रुको आकाश रुको आकाश रुको आकाश रुको अरे लोड़ा भैया एक नया ऑर्डर आया अपने लिए आकाश डॉन हमें नौ लाख की चोरी करनी है नहीं तेरे नया ऑफर आया है पांच लाख अपने उसमें ढंग से बोल क्या बोलना चाह रहा तू नौ लाख का बड़ा पांच लाख थे उसमें तेरी तो अब बी एस डी के सारे भूमरी बना दो भूमरी सारे की देर से बोल रहा है मुंह हिला रहा है मेरा मेरा नौ लाख का ऑफर है नौ लाख का पहले क्यों नहीं बोला तू <laughs> बोला नहीं तू यार चल मिलते हैं उससे आजा नाम क्या लंदन लंदन लंदन ये अजीब नाम इसका तो तुम हो वो आकाश डॉन बहुत नाम सुना था ना एक काम करो मेरा नौ लाख की चोरी है कर लोगे ना आपका काम आज शाम को पूरा हो जाएगा ओके आज शाम तक ठीक है चले मरे मरे नहीं चले साला इतने देर से लंडदान पता नहीं क्या भग रहा था ना उसकी आवाज ही नहीं आ रही थी गंगा फुंगा तो नहीं हो क्या कह रहा था वो वो कह रहा था कि आज शाम को चोरी करनी है क्या आज शाम को चोरी करनी है नौ लाख रुपए की मैं क्यों करूँ नौ लाख की चोरी बाप का बाप <laughs> चोरी कैसे करेंगे अपन आइडिया बढ़िया <laughs> बढ़िया नहीं आइडिया vai dar Bardak